<clears throat> अस्सलाम असलकुम हाजरीन कराम आज का हमारा मौजू है मेंबर अपनी शिकायत की दरख्वास्त सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने का तरीका क्या यानी दरख्वास्त देने का भी एक तरीका होता है उसी तरीके से दरख्वास्त दी जाए अगर किसी मेंबर को सोसाइटी सेक्रेटरी से जो है शिकायत हो तो दरख्वास्त देने का तरीका और जो रजिस्ट्रार को दे शिकायत कर दरख्वास्त देने का तरीका अलग है इस पर हम आज आपसे बात करेंगे मेंबर को एक तहरीरी शिकायत जमा करानी चाहिए जिसमें तनाज़ शिकायत की पूरी तफसील के साथ सोसाइटी के इंतज़ामिया कमेटी को दरख्वास्त दे सकता है अगर किसी अंजुमन के मेंबर का मेंबर बनने के लिए दरखास्त दी और सेक्रेटरी इसको मेंबर बनाने से इनकार कर दे मेंबर तो बना ले, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट जारी ना करें प्लाट की जितनी कीमत अदा करनी है इससे ज़्यादा तलब करें तमाम दस्तावेजात मुकम्मल होने के बावजूद प्लाट का कब्जा न दें मेंबर प्लांट की मद में जो भी रकम जमा कराई है इसकी तफसील मांगने पर इनकार कर दे मेंबर को इसके प्लांट तक जाने की रसाई न दे ये इनफरादी शिकायत हैं जो सेक्रेटरी से मुतक हैं इसके लिए मेंबर को चाहिए कि वो सोसाइटी के कवायद वाबित जबता नंबर चौवन अलीफ और हे के मुताबिक सोसाइटी इंतज़ामिया को शिकायत की दरख्वास्त दे और अंजुमन की इंतज़ामिया कमेटी की जिम्मेदारी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मेंबर की शिकायत का फैसला करे बावजूद याद दहानी के इंतज़ामिया कमेटी सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई न करे तो मेंबर को इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंतज़ामिया कमेटी के खिलाफ दरखास्त बो में इंतज़ामिया कमेटी दी गई दरखास्तों को अपनी दरखास्त के साथ मुंसलिक करें अगर रजिस्ट्रार के पास आपने दरख्वास्त देनी है कि साहब मैनेजमेंट ने जो है इसके दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं दिया तो जो दरख्वास्त है उसने सोसाइटी के पास जमा कराए हैं वो दरखास्तों की कापियां भी इस दरखास्त के साथ मुंसलिक करके रजिस्ट्रार को दें वो तनाज़ात जो रजिस्ट्रार के दायरेकार में आते हैं शेयर सर्टिफिकेट जारी ना करना रुकनियत से इनकार करना हद से ज़्यादा किसी भी अकाउंट में रकम तलब करना अकाउंट की किताबें और रजिस्टर पेश करने से इनकार करना करप्शन और फंड का गलत इस्तेमाल करना अरकान की पेश की मंजूरी के बगैर फंड की सरमाकारी करना नामनासिब गलत गैर कब्जे के चार्जेस वसूल करना बर वक्त इलेक्शन कराने में नाकामी कमेटी में ना देखे ना दहिंदगान का तकर नामजदगी मुस्तरद मुस्तरद करना जानबूझकर सालाना खसूस या जनरल जनरलबाजी के इजलास मुनद करने में नाकामी रिटर्न फाइल करने में नाकामी इस्टेबलिशमेंट या बैंक रिकॉर्ड दस्तावेजा की बद इंतज़ामी ये शिकायत हैं अगर मंदाजा जाए शिकायत में से जो भी शिकायत मंबर से मौसू हो तो वह कानून और कवायद और जवाबित और इमदाद बाहमी के असूलों को सामने रखकर कर मंबर की शिकायत का इंजाना कर देता है रजिस्ट्रार जान बूझ कर सालाना खसूसी या जन्नतबाजी के इंतजाम मुनद करने नाकामी जेर तामीर लागत आर्किटेक्ट या दूसरे कंट्रेक्ट की तखरुज के तनाज़ात रिटर्न फाइल करने में नाकामी स्टेटमेंट या बैंक रिकॉर्ड की दस्तावेज के बंद इंतजामी अगर मंदरजा बारह शिकायत में मंबर के जामने मौसू हो तो आमतौर पर रजिस्ट्रार जहाँ तक मुमकिन हो दोनों फरीकों को बुलाकर फैसला कर देते हैं या सोसाइटी को नोटिस जारी करते हैं मंबर ने जब आपको अपनी शिकायत पेश की तो इसका फैसला क्यों नहीं किया सोसाइटी से भी बर वक्त जवाब तलब करते हैं इसके बावजूद सोसाइटी रजिस्ट्रार के हुक्मनामे हम्म, तो सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2020 के दफा निन्यानवे के तहत सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई करती है मुंदजय शिकायत का ताल्लुक cooperative maintenance societies flat owner society से उन शिकायत के लिए भी रजिस्ट्रार से रुजू किया जा सकता है मरम्मत तामीर सहूलिया से मुतल तनाज़ात कोऑपरेटिव कोर्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या लोकल अथॉरिटी से अपील बड़ी और मामूली मरम्मत रसाव पार्किंग के मसाइल रिहाइश के अलाटमेंट के तनाज़ात इंतज़ामिया कमेटी के करारदादें इंतजाम कमेटी के इंतखब से तनाज़ा सिवा नामजदगी के इनकार के पानी के फरहमी के मसाइल और आलम दिगर देखभाल अगर आपको कमेटी के अरकान की तरफ से हिरासत करने का सामना है जिसमें मुस्तकल बुनियादों पर बदतमीजी गैर महजिब रवैये वगैरह उन शिकायत में बाद शिकायत ऐसी हैं इनफरादी ने बल्कि इज्तमाही हैं मतन जानबूझ का सालाना खसूस जनरल बॉडी के इजदाद मुनद करने में नाकामी ज़्यादा तमीराती लागत आर्किटेक्ट या दूसरे कंट्रेक्टर की तरफ के तकरूर के साथ तनाज़ात रिटर्निंग फाइल करने में नाकामी इस्टेबलिशमेंट या बैंक रिकॉर्ड दस्तावेज की बदनामी वगैरह के लिए सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट की दफ़ा पचपन के तहत सोसाइटी के खिलाफ इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर सकता है जबकि सोसाइटी की कमेटी की अक्सरियत के दरख्वास्त पर और सोसाइटी के एक बड़ा तीन विवरान की दरख्वास्त पर तो ये हम मुख्तसर आपको ये बताएं कि जैसा आप जो तरीक़ेकार है दरख्वास्त देने का अगर उसी तरीक़ेकार के तहत आप अगर दरख्वास्त देंगे तो उसमें आपको आपके जो शिकायत हैं वो दूर हो सक हो, हो जाएंगे ये तो हमारे पास पहले आर्बिट्रेशन सेल था जिसके तहत रजिस्ट्रार जो है जो बहुत बुनियादी तौर पर जो मसाइल होते थे वो आर्बिट्रेशन में भेज देते वहाँ से वो डिग्री जारी हो जाती या फैसला हो जाता उसके बुनियाद पर फौरी मेम्बर को उसको उसका हक मिल जाता है लेकिन आजकल वो तो है ही ख़त्म हो गया ठीक है कॉपरेटिव कोर्ट कायम कर दिए गए हैं नोटिफिकेशन भी जारी हो गए लेकिन उसके बारे में मुझे कोई तफसी नहीं मालूम कि वहाँ केस गए और उसका तरीक़ेकार क्या है ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं इस बारे में आपसे कोई नहीं कह सकता लेकिन जापान का तरीका जो है वो मैंने सुना है वो ये है कि जापान में अगर कोई मेंबर सोसाइटी में जाके शिकायत करता है सेक्रेटरी से कि भाई ये मेरा काम नहीं हूँ ये <coughs> हुआ तो वो अगर नहीं करता तो वो रजिस्टर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास जाके शिकायत कर देता है तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार खुद एक दिन मुकर करता है और उस दिन जो है वो जाके दोनों फरीकों को बिठा कर सामने वो वो करता है अगर मेम्बर की शिकायत सही है तो उसको उसको उसको हक दिला देता है अगर उसने गलत शिकायत की है तो उसको तंबी भी कर देता है और मैंने जिस सेक्रेटरी को भी जो है तंबी करता है एक मरतबा और अगर वह बाद में फिर ऐसे गलती दोहराए तो उसको बाकायदा तौर पर सजा दी जाती है ये वहाँ का तरीका मैं समझता हूँ ये बहुत आसान तरीका है अगर इस पर अमल किया है तो बहुत सारे मिसाल जो महीनों सालों लग जाते हैं उसके बजाय ये और है भी इमदाद बहामी के महकमे में हम्म, ये चीज़ खासतौर पूरी दुनिया में चाहे वो अमेरिका में हो हिंदुस्तान में हो बांग्लादेश में हो सब जगह यही है कि जिस वो <clears throat> जल्द से जल्द फैसला करे इन अगले इसमें हम आपसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू